же секретарь, вы секретарь или помощник? Суд удалюсь на совещание. Сейчас я... мы не в процессе. Я с вами общаться не ну, хорошо, в процессе я задам вопрос. Да, э, имеете ли вы право на обработку данных от нас? Персонально. От мы знаем, что не имеете. Это нарушение законодательства. Вот вы сейчас обрабатываете наши персональные данные. Дайте ручку, пожалуйста, сейчас мы напишем еще жалобу по этому поводу скажите, как у вас председатель живется? Представьте ваша Кунгурская городского суда. У нас есть стучки. обязаны И судья да, тоже не представил, что она такая. Не представился, пристав, э, ну, в черной ну, форме тоже не представился как они считают нужным. Это как это, в деревне или в каком колхозе? Это, да. Мы не знаем. Не суд, непонятно что. Это судилище. Да. Ну, ребят, смех смехом. А да как же, конечно, это же такое вот. Мы граждане. Такая... Регламент судебного Мы граждане вообще-то, граждане. Мы, да. мы же граждане. Да. мы имеем право. Регламент да. судебного права. Мы права имеем. Мы права имеем. Сейчас он Ответьте зачитает, на вопрос. Сейчас он зачитает все ваши права и обязанности. Я, а если я зачитаю? Права в Конституции написаны. Конституция, да, надо почитать просто и все. Статья 3. Это главный закон. власти и носитель суверенитета Российской Федерации является многонациональным народом. Мы же по Конституции Народ осуществляется власть непосредственно. А законы выносятся на основании Конституции. Да. А мы тогда что, вообще пешки выходим? Ну, просто ребята, может быть, знают, может догадываться, что Конституция просто не принята. За нее не было голосования, не было референдума, не было кворума, и она сама себя отменяет. То есть это ничтожный документ. Если нет Конституции, нет и остальных подзаконных актов. То есть 1991 года незаконное переименование а, значит, РСФСР в РФ э, Борисом Николаевичем Ельцином все подзаконные акты незаконные, нелегитимные. Несите это. Мы не в процессе сейчас, почему ну, в процессе, скажем. Ну, но вы же не в процессе, а все наши персональные данные обрабатываете. Как это вы не в процессе? Как вы интересно поступаете с нами, как говорится? Ну, когда надо, вы в процессе, когда не надо, вы не в процессе. Двойные стандарты. Ну вы же персонально наши данные обрабатывали, да, а вы не в процессе. Компьютер, кажется. тем вы, более. Получается, вы обманываете нас. Можно забрать? Нет, но ну, вы же обрабатываете и говорите нам, что вы не в процессе, обрабатывая наши персональные данные. А нас все знаете, а мы вас Нет, ничего не знаем. Девушке нечего ответить, и могу Ваши данные забили в протокол а по Конституции? Где ваши данные обрабатывают? Нет, Нет, но ну, она отвечает, что она не в процессе обрабатывания наших персональных данных. Ну, потихоньку до людей дойдет. Просто они сейчас получают зарплату и служат в эти формулы. А потом на пенсию выйдут, также будешь сидеть вот здесь. Да. У нас, конечно, так пенсионеров что, я, я вышел на пенсию, считай, видишь, да? я сижу, да? свои права защищаю. Какой же сотрудник? Тоже милиция, милиция работал. Вы дети, ну, Видишь, как защищает, как Рост. охраняет, как не знаю что. Даже меня тоже не, не пропускают. Раньше заседание было свободно, все проходили почему-то а тут у меня бомба суд сейчас. Суд вообще-то народный. В этом. Суд-то это вообще-то народный. Вы знаете об этом, что суд народный вообще? Судья должен выбираться. а когда судья назначается сверху, он заинтересованное лицо, он получает зарплату, такое решение выносит. Вот нет представителя, кому мы будем задавать сейчас вопросы? А представителя нет, потому что он не сможет ответить на вопросы. Мы его засыпем, и он тут сядет в лужу, не ответив ни на один вопрос, потому что все банки преступники, у нас есть полная доказательная база. Все банки мошенники, нет никакого кредита. Аферисты, понятно. Да. У них столько там уголовных статей, вот мы принесли, ну, вот 30, 30, 3 страницы доказательной базы что банк мошенник. Там все описывается, что такое Я билет. Уже, вот в Советском Союзе деньги были обеспечены золотом, поэтому не а было А мы колония Америки просто. Даже а, герб, а сейчас... даже герб там не соответствует государству. Пятитысячная купюра, она на газнаке рубль 20, а она ну, ничем не обеспечена. Вот в деньгах посмотрите, там герб учения ну, Российской Федерации. Ну, Чей, какого а. государства он? А тоже есть, они начали. есть закон о нераспространении нацистской символики. а вот у судебных приставов вот это фация, да, лекторский пучок. Бенито Муссолини носил себя на шапке лидер Э, итальянских фашистов. Ну, ну, вот Вижевский заведено уголовное дело, расследует сейчас как раз это. Вот символика у вас на эмблеме, да, вот я даже не знаю. Черная форма. Почему была милиция, да, почему полиция стала? Трехцветный э, флаг, знаете, кому принадлежал? Вот Генерал Власов расстреливал наших дедов на Украине под этим флагом. В войсках СС. Пожалуйста, Чтобы можно посмотреть каски с этими полосками и так далее. Не хочу, не хочу. А не, ну это реально так. <laughs> Это реально. Вы не знаете, что сейчас в Перми происходит. Там у вас ваши ребята на нашу сторону переходят. Это по всей стране уже идет, не только здесь, в Кунгуре. Приставы Краснокамского района увольняются тоже. У нас в друзьях сейчас. А вот когда пойдут нас же расстреливать, и своих же бабушку и дедушку, вот тогда крепу зачешите. А, ну, Все идет, потому что Получается, нас противопоставили друг другу, понимаете? Да, да. А мы так-то единый да. народ целый. И, кстати говоря, вы даже не знаете, насколько... Прошу встать. Не стоял. Мы не будем Мы уже заявили. Мы не против того, что... Но судья должна доказать, что она судья. Судебная история улучшается. 7 декабря 2016 года определение Калужского городского суда ну, Громче чуть. председательствующего судьи Головкова, пресекретаря Лошова с участием индивидуального предпринимателя и ее представителей Комягина, Филимонова, Попова, Перминова, Путина, рассмотрев судебное заседание в городе Кунгуре Пермского края заявление публичного акционерного общества «Сбербанк Россия» выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение решения Третейского суда установил. ПАО «Сбербанк России» обратился в суд с заявлением, просит выдать исполнительные листы на принудительное исполнение решения постоянного действующего третейского суда при автономной некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата» от 8 сентября 2016 года по делу э, Т-ПРМ дробь 2016 дробь 6096 о взыскании солидарности индивидуального предпринимателя Митляева Митляева Перевчук в пользу ПАО «Сбербанк» задолженности по кредитному договору от 31 июля 2013 года. В судебном заседании представители ИП Митряева и Камягин Филимонов, Попов, Первинов, Путин, а также Митряева заявили отвод судья Головковой. Обоснование заявленного отвода указывает на то, что не доверяют судья рассматривать указанное заявление, поскольку у них нет оснований полагать, что судья при рассмотрении данного дела проявит честность, добросовестность, искренность, порядочность, законность, профессионализм, компетентность и не злоупотребит доверия. Представитель ПАО «Сбербанк России» в судебном заседании не явился во времени, если рассмотрение дела освещено надлежащим образом. Должники Дмитрий Апелевчук судебное заседание не явились со временем мистер рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Заслушав до участников процесса, суд считает, что оснований для удовлетворения заявления на суде не имеется. В соответствии с статьей 16 ГПК мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, является родственником или злостенником кого-либо здесь лиц, участвующих деле, либо их представителей прямо лично или косвенно заинтересован в исходе дела или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. Обстоятельства, перечисленные в статье 16 КПК, в данном случае не установлены с учетом вышеизложенного, суд считает, что заявление в отводе является необоснованным, подлежащим отклонению. Руководствуясь статьями 20, 224, 225 ГПК РФ, суд определил заявление индивидуального предпринимателя Митряевой Митряевой Кремова по поводу термина «Путина Ольги Головковой» оставить без удовлетворения. Подписано судебное определение. Продолжается уже рассмотрение данного момента. Оглашаю заявление. Э, публичное акционерное общество «Сбербанк России» э, обратились в суд э, с заявлением о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения Третейского суда с Митряевой, Митряева и Пелевчук. Указано в заявлении, что Сбербанк России по кредитному договору 31 июля 2013 года заключил Добрый день, кредит мы с индивидуальным предпринимателем Непляевой Екатериной Петровной. Э, сумма кредита 1 миллион рублей на срок по 29 июля 2016 года. А заемщик обязался ежемесячными периодическими платежами возвратить банку кредит, уплатить проценты за пользование по ставке 19,5% годовых, годовых, а также другие платежи в размере сроки и на условиях, предоставленных кредитным договором. указано, что Митряев Альберт Мухаммед Назиевич и Пилипчук Кристина Альбертовна а, являются а, солидарными заемщиками. Указано банком, что в связи с систематическим нарушением обязательств э, по кредитным договорам о возврате заемных средств э, по кредиту должники не уплатили кредит, неустойки и проценты. Решением постоянно действующего Третейского суда э, в составе Третейского суда Зеленова Анастасии Николаевны от 8 сентября 2016 года был удовлетворен иск Сбербанка в полном объеме. Решение суда получено банком 20 сентября 2016 года. В связи с чем э, указывает банк, что решение суда должники до настоящего времени не исполнены, просит выдать исполнительные листы на принудительное исполнение решения постоянно действующего Третейского суда при автономной некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата» от 8 сентября 2016 года по данному делу э, взыскать солидарность индивидуального предпринимателя Митряевой, Митряева, э, Пилюпчук в пользу публичного акционерного общества Сбербанк России за должность по кредитному договору от 31 июля 2013 года по состоянию на 9 августа 2016 года в сумме 580 641 э, рубль 14 копеек. Э, задолженность по кредитному договору от 15 ноября 2014 года по состоянию на 9 августа 2016 года включительно в сумме 439 275 рублей 43 копейки. Э, взыскать досрочно, солидарно с индивидуальным предпринимателем Митряева и Митряева Э, Альберта Мухаммедназиевича в пользу публичного акционерного общества Сбербанк России задолженность по кредитному договору от 12 марта 2014 года по состоянию на 14 мая 2016 года в сумме 802 775 рублей 84 копейки, э, в том числе расходы э, по уплате третейского сбора. Взыскать солидарно с индивидуального предпринимателя Митряева Митряева Белепчук – пользу публичного акционерного общества Сбербанк России расходы по оплате государственной пошлины за выдачу исполнительных листов в сумме 2550 рублей. Рассмотреть заявление банк просит без участия представителя заявления. Свои позиции, направленные в суд э, о рассмотрении дела без участия представителя, банк настаивает на требованиях. Позиция по делу э, индивидуального предпринимателя Митряева. Вы согласны с требованиями банка? Нет, не согласна. Позиция у представителей э, Митряевой. А, мы, конечно, не согласны. Мы хотели бы увидеть представителей. Нам нужно задать э, вопросы. У других представителей такая же позиция? Такая же позиция, да. Не согласны с требованиями банка. Э, слушаем подробную позицию вашу, Екатерина Петровна. Представитель Евгений Владимирович. Вы будете по существу э, требований, направленных вам Сбербанком, что-то пояснять? Нет, не будете? Нет. Нет. Э, слушаем позицию представителей. Кто первый выскажет позицию? Давайте я начну. Мы значит, написали вам заявление еще о рассмотрении гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Раньше мы об этом не знали. Значит, я это зачитаю и потом передам ваш экземпляр вам. Все согласны с этим? Да. Да, да. Заявление о рассмотрении гражданского дела 13.6.6.2 2016 э, года. Ваш так называемый Кунгурский городской суд, что не подтверждено, так как мы не получили никаких э, значит, э, доказательств, что вообще суд легитимный и он имеет свое место. Э, мы запросили выписку на ваш суд, и там было сказано из выписку из ЕГРЮ. Там сказано, что вашего суда не существует, то есть отсутствуют данные. Значит, поступило заявление от ПАО Сбербанка взыскание задолженности по, кредитным договорам таким-то. Принимаю во внимание, что я, э, Митряев, э, гражданка Советского Союза Митряева Екатерина Петровна, не могу допустить, что федеральные судьи Российской Федерации, имеющие не только профессиональное образование, но и многолетнюю профессиональную практику, а осознанно и преднамеренно совершают преступления в Российской Федерации, нарушая не только Конституцию, но и законы Советского Союза правоприемником которой объявила себя Российская Федерация, но и Конституцию законы Российской Федерации, как это осознанно делают э, реальные преступники. Поэтому я позволил себе предположить, что суду, а точнее судье Головкова и Н, ниже указанные данные неизвестны, потому что судья не смогла подтвердить никакими документами, что она является именно, именно Головковой и Н, а, я, Митаева Екатерина Петровна, выражаю огромную благодарность всем гражданам Советского Союза, государство которого никогда не меняло закон, э, смотреть закон СССР о а гражданстве СССР от 23 мая 90 года, номер 1518. Но выступает от имени другого государства, смотреть федеральный закон о гражданстве Российской Федерации 2002 года, номер 62 ФЗ, не получая гражданства но при этом получили и носят гражданские паспорта так называемой Российской Федерации. Смотреть приложение копия, э, заграничная паса и так далее. А, так, э, где указано отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или отсутствие законных оснований для приобретения гражданства, гражданства Российской Федерации, несмотря на наличие гражданского паспорта. То есть, ну, здесь указано, что не признается гражданином Э, носитель паспорта Российской Федерации, он гражданином не признается, так как это не признавалось, когда а, немцы оккупировали Украину и Беларусь. По существу, пожалуйста. По существу, по существу говорю. Пожалуйста, по существу, по существу требований это банка о выдаче понимания. исполнительных листов на принудительное исполнение я, решения Третейского суда. По существу, пожалуйста. Мы вас не перебивали. По существу поясняйте. Я и поясняю, потому что все являются носителями паспорта, но никто не приобрел гражданство Российской Федерации. А по закону о судьях сказано, что судьей может быть только гражданин Российской Федерации, который прожил на территории Российской Федерации 3, 5 э, и 10 лет. Но мы знаем, что ни один судья не, не прошел э, процедуры принятия гражданства Российской Федерации. Значит, э, то, что касается персонально, э, значит, э, Значит, дальше. Я Микраева Екатерина Петровна никогда не получала юридическое образование, никогда не работала на э, профессиональным юристом, а поэтому на момент заключения отношения с так называемым ПАО «Сбербанк» не знала ничего из того, что э, описал, э, было описано в этом документе. Поэтому не применила этого раньше. Я сейчас не являюсь профессиональным юристом, поэтому не обязан с большой точностью выражаться уже понятным мне юридическим арго которое для меня равноценно нецензурным выражением, с помощью которого политики и юристы всех мастей осуществляют конституционное преступление по статье 68 Конституции Российской Федерации в части государственного языка. Каждый, кто его применяет на практике, от законов до судейских решений, а также я не обязан знать юридической процедуры, не существующего в правовом пространстве нелегитимного государства Российской Федерации. Поэтому пишу данные строки только в этой части, в которой уже разобралась чем мне помогли другие люди, вставшие на защиту друг друга, в том числе нашей чести, нашего достоинства, а также всего того, что принадлежит нам и нашим предкам, нашим современникам из того, что мы обязаны передать нашим потомкам. Я уверяю, что мы, униженные, обиженные, ограбленные, частично уничтожен, уничтожаемые вами, пойдем, пойдем и дойдем до конца, как это делали наши предки с Наполеоном, с Гитлером и другими, пока не вернем все то, что э, всем нам принадлежало и принадлежит. Но только мы не остановимся в той точке исхода зла, а будем его уничтожать везде на планете, где оно проявит в любом этом виде. Именно по этой причине мы, вставшие на защиту себя по принципу защиты утопающих, дело рук самих утопающих, приступили к возрождению органов власти и управления Советского Союза для наведения конституционного порядка в Советском Союзе а также привлечение по законам войны и военного времени всех ставших против Советского Союза Уважаемый его граждан. Петряева а, Екатерины Петровны. Суду стоя дают пояснения, во-первых? Ну, я участник боевых действий, у меня есть сравнение в ногу, я могу и посидеть. Это во-первых. Вам тяжело стоять? Ну, конечно, мне тяжело стоять. Да, конечно, вы а, можете. Я сидеть. сейчас стоял, ждал. Вы не озвучили а, эту позицию. А, было, значит, э, задержка, не Еще раз, в коридоре а, стоять. Значит, по существу требований. Я по, по существу. спору между банком и а, Митряевой а, я... о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения Третейского суда по существу данного Я, требования. По существу э, мы должны вас, знать пожалуйста. всю подноготную. Слушаем вас, пожалуйста. Э, все ваши военные преступления, все юристы, особенно судьи, которые являются военными, не имеют срока давности. А, тому, а потому от них не удастся уйти ни вам, ни вашим подельникам, ни вашим потомкам. В первую очередь это касается граждан Советского Союза, не менявших своего гражданства, выступающих от имени э, нелегитимной Российской Федерации согласно выданным им паспорта. Я, Митряева Екатерина Петровна, по факту рождения, по месту рождения, по гражданству своих родителей, являюсь гражданином Советского Союза РСФСР и никогда добровольно, официально не меняла свое гражданство Советского Союза по закону СССР о а гражданстве СССР. 90 -го года номер 1518-1. А по этой причине, э, также по причине отсутствия на момент создания Российской Федерации 93 -го года Верховного Совета СССР и аналогичных органов союзных республик в составе СССР, э, без постановления которого невозможно поменять гражданство, а по этой причине не могла получить гражданство другого государства, то есть Российской Федерации, на основании э, Федерального закона о гражданстве Российской Федерации 2008 года номер 62 ФЗ. Следовательно, до 31 мая 2002 года э, в Российской Федерации не могло быть граждан, а, а поэтому нелегитимна не только Конституция Российской Федерации, но и все остальные э, законы Российской Федерации. А если принять во внимание пункт 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации, где президентом Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, проживший в РФ 10 лет, то данный срок смещается до 31 мая 2012 года. Вывод для минимизации конституционных, законодательных и иных преступлений Российской Федерации в части правового пространства необходимо как можно быстрее помочь Тараскину Сергею Вячеславовичу, временно исполняющий обязанности президента СССР, восстановить органы власти и управления Советского Союза, в том числе за счет госаппарата Российской Федерации. После чего желающие поменять свое гражданство СССР на гражданство Российской Федерации могут стать не только гражданами Российской Федерации, но проголосовать наконец-то за Конституцию Российской Федерации как положено. Если в этом вопросе уложиться до 31 декабря, э, ну уже не уже, то э, значит, 31 э, декабря 2024 года у Российской Федерации будет официально действующий президент Российской Федерации, а все остальные ветви ветви и органы власти, ну не только, но и все другие. До реализации на практике вывода один не существует и не может существовать легитимного, законного, правомерного пространства территории Российской Федерации, в котором нет и не может быть легитимных, законных, правомерных, полномочных лиц, в том числе регистрирующих организаций и юридических лиц, создающих и исполняющих законы, а также судей, осуждающих по данным законам. Следовательно, любая деятельность а, так называемой ОАО или ПАО Сбербанк России, в том числе его филиалов, юридически ничтожно, как э, юридически ничтожно дело 13662 года, открытое Кунгурским городским судом. Для начала предупреждаем, что решение суда де-факто де-юре будет являться э, неправомерным, неправильным, преступным по следующим причинам. Первая причина – правовая политическая на уровне международного права. Но я Головкова И.Н. не является экспертом в области международного права в части полномочий высших должностных лиц государства, доверенным им как наемным доверителем управляющим на предмет развала ими этих государств, вопреки волеизъявлению решению Верховного всесоюзные референды от 17 марта 1991 года, подтвержденного постановлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года, номер 2041-1 а также в части создания нового государства и его э, легализации, в части определения легальности территории субъекта права, а также определения легальности приема передачи территории от одного субъекта права к другому. То есть Э, СССР ни по какому договору территорию РСФСР в Российскую Федерацию не передавал, договора нет. Мы не смогли найти. Если где-то найдете, просим предоставить. Право к другому в части государственной иной регистрации юридических лиц разных государств, тем более переходящих из юрисдикции одного субъекта права к другому, без перемещения пространства и времени, соверша, э, совершены следующие нарушения. Значит, а не определены полномочия и пределы права высших должностных лиц, отвечающих за право, политику, экономику и иную профессиональную деятельность государства Советского Союза и союзных республик в составе СССР, за которыми их действия должны расцениваться как нелегитимные, незаконные, неправомерные, так и преступные, а также Уважаемый недон... Евгений Владимирович, если э, у вас вся позиция э, изложена в письменном виде, угу. вы можете просить суд приобщить письменную позицию к материалам данного дела. Хорошо. Давайте тогда так и поступим. Потому что здесь 38 листов доказательной базы. Хорошо. А, не возражает э, Митряева приобщить э, позицию по делу? А, Я согласен. Не возражаю. Тут приобщает письменную позицию по данному делу индивидуального предприниматель Митряевой. Э, что-то еще вы, Екатерина Петровна, намерены высказать относительно позиции вашей. Вся она изложена письменно? Все изложено письменно. Пожалуйста, через секретаря передайте э, вашу письменную позицию для приобщения к материалам. Так, это вам. А здесь нужен штампик, да, входящий. Видишь? Суд э, приобщает заявление Митряевой относительно данного спора к материалам дела высказана стороной должника э, позиция. Да? Оглашаем документы дела. Лист дела 2.4 э, это заявление банка о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда. Дополнение что-то представителя Да, конечно, я хотел представить. Я хотел просто пояснить, э, что на самом деле Екатерина Петровна, э, ее супруг, ее дочь э, кредит не получали. Это раз. Э, значит, чем является кредитный договор? Кредитный договор, согласно значит, 1938 года закона о векселях, кредитный договор является распиской долговой, то есть я кому-то должен. Правильно? То есть, когда Екатерина Петровна подписала договор кредитный, она выпустила ценную бумагу. Под обеспечение этой ценной бумаги, э, значит, э, Сбербанк взял эту бумагу и разместил ее как ценную бумагу э, в Центральном банке России, даже не Российская Федерация, а Центральный банк России – это частная лавочка, которая государству никак не принадлежит. А что делает? Согласно значит, ставке частично резервировано 4,25% или банковскому мультипликатору, Центральный банк под обеспечение Э, значит, этой ценной бумаги, печатает 29 раз больше сумму. То есть на примере, если, чтобы вам понять, если человек приходит в банк и подписывает договор, то есть выпуская вексель-долговая расписка на 42 500 рублей, то сберегательный банк э, России, он э, закладывает эту ценную бумагу в Центральный банк России, э, Центральный банк через Газнак печатает на эти 42 500 рублей 1 миллион рублей, и они делят между собой. То есть получается по факту, что э, человек, получающий как бы кредит, это он кредитует банк. Это, э, значит, первый вопрос. Во-вторых, э, на самом деле происходит мена, когда человек отдает свою ценную бумагу, а получает э, билеты Банка России. Э, на этом сделка прекращается. Почему еще? Вот если в Советском Союзе деньги были обеспечены, и каждый рубль э, был обеспечен золотом 0,98 грамма. Да? Его убрали почему? Чтобы можно, э, можно было создать инфляцию, потому что на рублях Советского Союза обеспечено инфляцию не создать. А эти можно печатать безгранично. По сути, это просто билет. Э, здесь нет его обеспечения, нет ценности никакой, он просто запрещена подделка. И здесь даже герб стоит не Российской Федерации, а Временного правительства. Известно ли вам? Нет. Вот, то есть э, вот это даже э, многознаки, э, печатные каждой купюры, э, стоит рубль 20, рубль 40. И вот это является вообще мошенничеством века. Потому что человек реально подписался под этим договором, э, обеспечил своей жизнью, залогом, своим имуществом. А Сбербанк, он выдал вот эти по рубль 20. Вот сейчас, допустим, для того, чтобы Сбербанк выдавал вот такие билеты, принадлежащие не Сбербанку, а здесь написано, собственно, билет Банка России, да? А скажите, вот э, не пришел представитель, а хотелось бы задать вопрос. А у сберегательного банка ПАО Сбербанк России, у него есть доверенность на право пользования вот этим товаром? А мы знаем, что доверенности нет, потому что уже прошли много судебных заседаний в разных городах России. И Сбербанк не имел права пользоваться. Второй факт, то, что сказано в законодательстве э, значит, о Центральном банке, Центральный банк России не имеет права учреждать какие-либо организации. А он неправомерно выдает лицензии другим банкам. Это преступление. Это, кстати, описано там. Так что это э, дальше. Если, например, мы берем и смотрим учредителя Сбербанка, там граждане иностранных государств. Таких Э, которые, значит, стоят э, в странах НАТО, которые объявляют нам холодную войну, ведут э, против нас геноцид. И если гражданин платит через сберегательный банк хоть 10 рублей, он попадает под статью 275. Еще по этому поводу Екатерина Петровна тоже не может выплачивать этот так называемый кредит, потому что она попадет под статью 275. Измена Родине, финансирование иностранных государств, потому что аффилированные лица, то есть призы получатели, Э, благополучатели являются граждане иностранных государств, таких как Англия, Германия, кроме Германа Грефа, там еще много кого, граждане Турции, и все они эти средства, свои прибыль, платят на войну против нашей страны. И никто не хочет это осознавать, потому что пока зарплату платят, мы живем, все хорошо, и гнобим свой народ. Кстати, что сейчас происходит? Значит, против коренного населения... Евгений Петрович, ведутся... по существу. Можно... По существу, пожалуйста. Хорошо, по существу только я не По Петрович. существу, не дополнительно, Петрович. извините. Я, Ильич, я да? объясняю. Объясняю. Вы осуществляете гибридную войну против коренного населения. Мы сейчас не про войну спор рассматриваем. Какая разница? Итак, разница есть. Сейчас... Э, Мы не знаем, кто вы для начала. Не про войну. Итак, Хорошо. относительно э, требований банка по существу. У банка нет требований. Банк, банк мошенник. Банк мошенник. Мы вот, э, запишем это. Банк мошенник, да. А, да. скажите, э, допустим, если была угнана машина и у нее сломался двигатель. Что вы еще намерены по существу? Я объясняю по существу, объяснения. для того, чтобы все поняли, потому что э, ваш юридический язык, который многие люди простые просто не понимают, можно нагрузить как угодно. Мы можем только э, русы, мы можем образами говорить. Я и объясняю. Если машина угнанная и у нее сломался двигатель, и угонщик поменял двигатель за свой счет, машина не стала его собственностью. Вы согласны? Сберегательный банк России, так скажем, был построен на чьи деньги? На деньги граждан Советского Союза, на активы, которые были обеспечены золотом. Как это он так взял и общенародную собственность, она так перетекла, а люди сейчас бедствуют. Против людей ведутся гибридные войны. Приставы Э, значит, э, бюро, бюрократия войну ведет. Э, было милиция, милые лица стали полицаи. Ну что, вам не напоминает, власовский флаг над вами висит, генерала Власова, который осуществляет геноцид на Украине, Белоруссии. И, и полиции. У меня как бы есть много что сказать по большому счету. Вы осознаете, где вы участвуете? Вы все осознаете. В чем вам оплачивают вашу зарплату? Дополнение закончено? У других участников меняется вопрос? Меняюсь. Слушаем вас. Я в интернет... Фамилию свою, пожалуйста. Фермер Александр Алексеевич. Я запросил через налоговую выписку. Я зарегистрировался сначала через налоговую, чтобы получить электронную печать. Там можно электронную печать получить, чтобы это зарегистрироваться. И я запросил о здании этого суда мама тот, ой, это, Матрос. Матроска 1. Потом а зарегистрирована нет у налоговой, у нас есть кунгур. И где она зарегистрирована. Я сделал, нашел в интернете, забил адрес, суд кунгурский, и мне выдала ОГРН 102 590 052 07 11 номер на этот адрес, на кунгурский суд. Это, на, Которая... 1. Матросская 1 адрес. И мне выдало выписку по электронке на мой сайт, на мой компьютер. И здесь указано, что этот ОГРН, который я запрашивал, он зарегистрирован город Пермь, улица Екатерининская, 33. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Здесь фамилия написана. Юльянов Владимир Николаевич. Должность председатель. У него доверенность также есть. От него доверенность написана. Наименование документа. Доверенность на Сулейманову Асю Аскарову. Аскаровну. Больше доверенности от, от него нету ни на кого. Получается, что на этот суд доверенности у, него, это, у вас кабинета, чтобы был суд на этом здании. В этом здании. То есть незаконная деятельность. Да, получается, да. что У здесь... вас все? Да, я здесь электронная печать есть. А электронная печать, она действует. Понятно ваша позиция. Еще кто-то из представителей намерен высказаться? Я согласен Приобщить можно. Можно приобщить. Вы не возражаете? Все поддерживают ходатайство? Да. Приобщим документ делу. закончили. Э, в прениях э, позиция прежняя у участников согласия? Позиция прежняя, да. Вы возражаете по требованию банка? Вы, да, возражает. Возражает. Позиция прежняя у всех участников? Прежняя позиция, да. Реплика еще имеется какая-то у кого из участников процесса? Нет реплик? Но ну, реплика все та же. Э, мы вам показали, кто мы есть, а кто вы, вы, вы мы не знаем. Как вот мы можем вам? Мы хотели бы, может быть, э, чисто сердечно вам доверять. Но мы не знаем. Мы видим гражданка в черной мантии, человек вот молодой в черной одежде, девушка в белой рубашке. Но кто вы? Вы наши персональные данные обработали? Удостоверение. Да. Пожалуйста, по одному высказывайтесь. Мы хотели бы знать, кто. Кто перед нами? Тише, не надо. Итак, по одному высказываемся. Я вам сказал. Понятна реплика ваша. Да, Еще у кого-то реплика? То же самое, поддерживаем. Поддерживаем, да вы хотя бы, как говорится, обозначьте, кто вы. Что вы? вы Предоставьте документы. Не более того, что женщина в черной одежде, и все. Мы не знаем, кто вы такие. Понятно, ваша реплика. Запишем ее. Все с репликами? Кто нас судит вообще? Это суд или что? Ну, такое? давайте спокойнее. И вот, если... Ну... Пожалуйста, стоя на вопросы суда и позицию а, свою. Но ну, вы же сидите. Да. Перед законом ну, все равны. Не, ну вы же сидите. Почему я должен вставать? На вопросы суда. Вы мне не предоставили никаких полномочий. Вы должны давать стоя. А, вы полномочия свои удостоверите? Э, э, указал, что он не может стоять, поскольку э, у него ранение в ногу, ему тяжело. И суд позволит Когда вы удостоверите свои полномочия, я их вижу, да, тогда мы будем, как говорится, с вами, как говорится, там, выполнять вы не Намерен вставать. Не намерен. Еще реплики у кого-то. Что вы намерены пояснить? Закончили? Ну что, вы как-то хотя бы удостоверите свою, как говорится, статус свой. Все у вас? Пока все. Закончили реплики. Чтобы освещение для